mu mel ni xam naa ci bala ñuy delluwaat ci Colisée bi dañu tolloon ci benn thème d'actualité semaine bi yëpp ci la ñu nekkoon mu mel ni tey dafa am question bi ñu bëgg poser te mooy est-ce que tey adduna bi est-ce que tey adduna bi est-ce qu'on peut parler de la justice rawati nag ci sunu réew yu Afrique yi est-ce qu'on peut parler de la justice Ah. Est-ce qu'on peut parler de la justice tey ci àdduna bi wërngal këpp mais rawatina ak ci sunu réew yi ci Afrique yii est-ce qu'on peut parler de la justice parce que xam nga justice pour mu am mooy foog ñu dellu si waat ci baat bi ba noppi parce que justice balance la moo tax même booy xool fu ñuy def justice balance lañ fay def mais balance kay dafa war a tolloo warul am bu ëpp looloo tax di nga dem ci réew yoo xam ni mais seen loi ak seeni règlement ak seeni yeneen ak yeneen seen ay constitution mais toujours dañuy am benn tailleur te mooy bu leen wóoree ni yoon bi day dal ci seen kaw ñu soppi ñu soppi justice bi xool nu mu leen di arranger ñu dugal yii génne yii ba mu ba nga xam ne justice bi dana leen jox dëgg gis nga yooyu mooy créer frustré yi nekk ci réew yi parce que réew bu ñu bëggee mu am stabilité dañuy fexe mu am justice boo xam ni justice la boo xam ne épargné wul kenn réew boo bëggee mu am stabilité da ngay fexe ba yoon bi yoon ba fa ne war a àttee yoon na yemale boroom mbubbu ganilaa bi ak boroom mbubbu xartum bi bari na réew yu am ay soulèvement populaire bari na réew yoo xam ne mi ngi am guerre civile bari na réew yoo xam ni meurtre yaa ngi fay bëri bëri na réew yoo xam ni saccage yaa ngi fay bëri mais parce que yoon bi mooy yemul yoon bi yemalewul yoon bi moo yemalewul bu yoon yemale woon ñëpp rek du créer ay rebelle du créer ay frustré du créer yeneen ak yeneen moo tax bu ñu bëggee stabilité réew justice bi warul far ak pouvoir warul far ak population bi parce que bu far amee rek justice amatul waaw bu far amee rek justice amatul moo tax gis nga bëri na réew yoo xam ni seetal liñ leen di naxe mooy ci ay slogan am na réew yoo xam ne dañ leen di tuddal la séparation des pouvoirs mais est-ce que réellement y a la séparation des pouvoirs parce qu'il faut dire la vérité tey adduna beeg réewu Afrique yi mais bëri na ci ay réew yoo xam ne boo fa demee mais président ba ca boppam moo gàlloo ñetti pouvoir yëpp il est en même temps moom moo yor exécutif bi moo yor yeneen yi ci des yëpp waaw moo yor législatif bi moo yor judiciaire bi yëpp moo ko yor pour wax la li ñu tardeel mooy suñu texte yi dañ ko bind mais application bi dafa wuteeg définition yi ñu jox suñu ay loi looloo tax ñu poser question peut-on parler de la justice ci àdduna bi mais rawatina ci sunu pays africain yi peut-on parler de la justice te justice bu amul est-ce que mën nañu wax république est-ce que mën nañu wax état moo tax gis nga boo nekkee boo nekkee ci justice bi nga xam moo xam nga nekk juge moo xam koo mën a doon fekk yaa ngi liggéey ci cadre justice dañu jàpp ni la première chose à faire mooy nga ignorer nga ignorer turu nit nga ignorer turu nit parce que xam nga su fekkee ne yow turu nit ki bu ñëwee rek nga ni ah kooku sama soppe la kooku sama xarit la kooku sama wóllëre tudde naa ko doom tuddee na ma doom men looy atteeti moo tax gis nga ñun bi ñu bàyyee sunu référence mais seedal Seydina Omar ibnul Xattab ba doomam ja di rawanteeg beneen doomu waay ci fas te kooku nar ko raw te doomu Seydina Omar bi jël yar caw ko waaja te biñ ko kalaamee Seydina Umar jëlaat yar gi jox kiñ ko cawoon ni doomam ajal sa mbubb ni waaj ni waaju fayul loolu mooy justice justice mooy doo làq sa doom pour dóor doomu jàmbur moo tax li war a njëkk indépendant ci réew mooy justice bu amul indépendance rek àdduna tukki waaw justice bu amul indépendance àdduna tukki parce que nag gis nga yàlla sunu boroom gaayam yaa ngi ci biir population bi nit ñi xeeb leen lool ndeysaan nit ñi tuutal leen lool ndeysaan te fekk na ni ñooñu waa léegi nag bo boo yoree lu toll ni justice te jaamu yàlla yi toll noonu waxuma la sax jaamu yàlla yu toll noonu mais yàlla ci boppam moo bëggul tooñ seetal loolu moo tax su justice bi amul indépendance ci réew bu justice amul indépendance ci réew moom la ñu wax ni ci ci àdduna bi peut-on parler de la justice rawati nag ci sunu réewu Afrique yi peut-on parler de la justice seetal loolu seetal jigéen jigéen bi jur doomam tuddee ko kilifaam yar doomam ba bés jot yoon dal ci kawam dalinu maa tey yoon dal ci kawam dalinu maa tey loo xam ne du dalinu yoon ba kooku ñu dal ci kawam yaayam di wér di salaatul faatixi ba ñaan ci làmmiñam la muy ñaan moo tax gis nga yu ndaw ndawaan yooyu ñuy xeeb bokk na ci yi bloqué réew mi parce que ki ñu tooñ yàlla seetatul ndax jullit lam du jullit et c'est très important gis nga ki ñu tooñ yàlla seetatul ndax jullit lam du jullit ittaqu daawatal mazlum rek la wax ittaqu daawatal mazlum waa boo nekkee ci ci réew moo xam ne nag mazlum yi dañ fa bare waaw ñin fa tooñ dafa bare ñi yoon jeng jëm ci seen côté dafa bare ñi yoon jeng dal ci seen côté dafa bare te ñaar yépp sunu borom bëggu ko sunu borom bëggul ku jengal yoon pour yoon féete ci côté am bëggul ku jengal yoon pour mu dal ci côté nit ñaar yooyu bu ci am rek sunu borom taxaw défendre ki niy néewal doole moo tax di nga gis ci biir pays africain yi ñoo xam ni ci seen régime injustice injustice bi fa am moo tax yàlla wàcc ànd ak peuple ba ba président ba daw digg bëccëg ndari kàmbang ndari kam xaw ma waaw digg bëccëg ndar kam waaw la ñu daw ndax yàlla ànd ak peuple ba pour wax la pour wax la seetal la xew la xewoon Tunisie ak Ben Ali ak yeneen ak yeneen moo tax yoon lu jara bàyyi xel la ci réew ab justice lu jar a bàyyi xel la ci réew yàlla bëggul ki jiite jàngal yoon bi ba yetu yoon bu ñëwee te waroon dal ci moom mu defal ko loo xam ne day dem dal ci baadoole bi yàlla bëggul loolu moo tax bu justice jengee rek yàlla dem farak ña nga xam ne justice bi dafa jeng ci jëm ci seen côté waaw ñi justice bi jeng pour dal ci seen kaw ñoom la yàlla di àndal parce que yàlla bëggul ñuy tooñ waaw yàlla bëggul ñuy tooñ gis nga yooyu mooy sew sewaan yi téye suñu réew yi ba mënul dem yooyu mooy yu sew sewaan yu téye suñu réew yi ba mënul dem parce que benn expression la ñuy demee te moom mooy man lam yakun maana fa huwa didduna qui n'est pas avec nous dañ koy considérer donc il est contre nous mais nit ku la contre teewul pour nga ànd ak moom seetal juste lu tax mu contre la seetal juste lu tax mu contre la mais bu ñu demee ba réew kenn sañatul wax ni déedéet waaw rek ngay bëgg a dégg waaw rek waaw kenn du fi wax déet mais looloo taal àdduna bi looloo taal lu bare ci sunu réewu Afrique yi parce que nit sañatul wax déet ku wax déet rek ñu génne yetu yoon waaw yetu buur la ñuy génne pour mu dal ci sa kaw ba tax na kon nag gis nga képp ku ñu wax ne àttekat nga bala ngay xalaat salaire yin lay jox wala indemnité yi wala yeneen ak yeneen li nga war a njëkk bàyyi xel mooy loo àtte fii di nga ko àttewaat ëllëg parce que da nga def da nga def prestation de serment ak ci loo mën a waat ak ci loo mën a waat laa wax rek yàllaa nga ca ci loo mën a waat laa wax yàllaa nga ca ndax wa huwa maakum aynama kuntum kon nag boo xasee ba waat mais jeex na kon nit ki war na gëm ni lu mu àtte fii tey dana ko àttewaat ëllëg te nag alaysa allahu bi axkamil xaakimin bi axkamil xaakimin moo tax gis nga injustice je dis bien injustice elle ne doit pas être manipulée loolu moo taal sunu àdduna bi moo indi première guerre moo indi deuxième guerre moo indi guerre yu sew sewaan yi te mooy baatu duma ku mën sa moroom duma la loi du plus fort moo tax góor gi jàngale woon ni bu dee saa su nekk koo xam ne yaa ko mën walla koo mën rek commencé di ko noggatu nee na booy boo nga def très attention parce que ña ngay noggatu bés bu ñu demee ba def seen coalition boo watuwul waxuma la noggatu la yow waaye bu ñu fayoo àdduna tukki moo tax ab justi ab justice waru warul di noggatu warul ñu ko def noggatukaay ab justice waruñu ko def noggatukaay waaw yàlla yàlla dafa bëgg nit ku màndu waaye ki war a àtte soo amee foofar àtte ba jaaratul yoon ki war a àtte su fekkee ni yow lañu dañ lay wax li nga war a àtte laata ka ngay àtte sax yoon di dal ci kawam wax nañ la ni la nangam la ñu bëgg nga àttee ko ko mais kooku nekkatoo àtte àtte kat te gis nga yu sew sewaan yooyu la wolof yi di wax ni poñet yi ñooy taal gànj yi mooy ti li li li li góor gi doon wax Serigne Cheikh ci ci arab ba mu laajoon ni que seen réew yi lu lu ko taal mu nekk parce que li ci sunu dënn yi moom la ñu sotti ci réew mi moo tax mu tàkk gis nga injustice ci réew day tax nit ñi di déverser seen colère te nit ñi bu ñu yàggee di déverser seen colère essence du ànd ak tàkk-tàkk essence bu ànd ak flamme rek mu tàkk moo tax il faudra faire très attention te xam nga li ci gën a garaaw mooy di nga dem ci yenn réew yoo xam ni pourtant ña ña fa nekkal yoon ña fa nekkal yoon bëgg nañu doxal yoon waaye ku ci nanguwul li li bàyyi buur bëgg bàyyi buur génne la looloo tax di nga gis ñoo xam ni pour sauver seen dignité dana leen jaral ñu gedd lépp lu leen lu lu lu leen nguur doon defal ñu gedd ko parce que seen dignité moo leen gënal ndax bëgguñu ëllëg bëgguñu ëllëg ñuy taxaw ci seen kanamu boroom nit ñëw taxaw naan kii moo taxoon nangam nangam foofu nag dimension la bu nit di yegg sa conscience bu dundul mënoo yegg foofu sa conscience bu dundul mënoo yegg foofu moo tax di nga dem ci réew yoo xam ni juge ya fa ne bëgg nañu doxal yoon waaye ku ci deful lu bàyyi buur bëgg rek bàyyi buur ni la génnal ci biti waaw la bàyyi ili doon wax rek waaw jàkka ji maa fi doon imaam waaw su ma fi doonul imaam rek itte gi may parenteer may zeng ak may bunt waaw ndeysaan bàyyi ili ndeysaan waaw pour wax la pour wax la moo tax gis nga di nga gis buur yoo xam ne ñoom ñooy taal seen réew parce que ñoom ñooy créer seen ay ennemis ci seen peuple te loolu c'est l'éternel début c'est l'éternel début moo tax réewu Afrique yi duñu mën a avancer wala yenn réewu Afrique yi bokk duñu mën a avancer parce que loo loo liggéey ci fukki at ak ñaar nga def réew ma lu tax ñu xëy ci benn bés yàqu ko ñu tàmbalewaat mekañ la ñuy yegg ci tàmbali rek la ñuy dëkk ci tàmbali rek la ñuy dëkk waaw ci tàmbali rek la ñuy dëkk pour wax la moo tax ci wàllu ci wàllu yoon ci wàllu justice bi gënoon sax mooy buur ci boppam warul warul warul warul séq ak yoon bi ki yor yoon suñu bëggoon suñu réew yi avancé dañuy fexe ba justice bi ñu tàqalik ak exécutif bi mais gis nga yooyu ci texte yi la yem parce que buur bu falu walla président bu falu li ngay njëkk def mooy nan ngay fexe ba am sa nit boo placé ci sa justice xam nga pour lan pour pour say règlement de compte waaw pour say règlement de compte ba tax doo sax seet ba xam doo sax seet ba xam est-ce que ki ngay jël amal na amal na population bi njëriñ wala amalu leen njëriñ mais yow na la amal njëriñ rek yow seetal loolu loolu moo xew ci sunu réewu Afrique yi ñu ngi doon joxe léegi léegi kaawu Tunisie ñu ngi doon joxe kaawu Égypte ak yeneen ak yeneen moo tax bu ñu sañoon suñu réew mii di Sénégal ñu joyante yenn yi am ci justice bi te mooy justice bi bu tëddee njaaxaanaay itam na gën a tëddee njaaxaanaay te ñu fexe ba nan xool ba xam nan fan la ñu mën a jaar ba teqali le pouvoir judiciaire ak le pouvoir exécutif parce que nag justice tey waroon na toll foo xam ni buy topp ministre sax yoonu buur du ci ne parce que buur waroon naa mën a wax ay ministre am ni leen ku ci yoon di dal ci sa kaw sama yoon ku def yoon yoon du ku def yoon yoon du dal ci sa kaw ku deful lu dul yoon nag yoon dana dal ci sa kaw mais gis nga nekk ci gouvernement warul nekk échappatoire warul nekk fu nit di làqatoo pour def njubadi parce que loolu ci pays yenn pays Afrique yi loolu bokk na ci li ko taal te mooy ku def njombe daw làqatu ci nguur gi nguur gi blende la solo la mbubbu koŋ mais loolu mooy indi colère peuple bi loolu mooy indi colère peuple bi waaw te ci biir peuple bi bés bu ne ñu gis kun ci rocc summi ko ba mu set dugal ci biir ci biir kaso bi te def deful waxul deful waxul ni ko lu tax ngay kaas waaw lu tax ngay kaas fii lenn fi am te mooy waaw seetal loolu di nga dem ci yenn pays Afrique yoo xam ni yooyu fa am waaw ku def njubadi te nangul buur buur làq la ku def ku def lu jub te nanguloo buur buur rëq sa ndigg mais loolu mooy indi colère populaire yi su ko defee ñu naan réew nit ñi amatuñu citoyenneté amatuñu civisme te fekk conscience yi ñoo dundatul parce que loolu ci conscience la ku sa conscience dund yaay am citoyenneté ku sa conscience di dund yaay mën a am civisme ku sa conscience di dund yaay mën a am humanisme mais bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu piqûre bu ñu piqûre amnistier sa sa sa conscience mais dootul am yëg-yëg day nekk dans le coma et c'est désolant loolu moo tax suñu pays africain yi li ci ëpp duñu mën a avancer duñu mën a avancer parce que yenn saa yi nga dem ci réew moo xam ni mais yoon bi yoon day woo président bi ni ka kaay laayi nangam bi yoon day woo président bi mu ñëw taxaw à la barre mu ne ko layil nangam bi am na ci président yoo xam ne foofu lañ leen destituer mais seetal ñun ci suñu pays africain yi ñaata réew ñoo ko fiy def wala ku nekkoon président ba ba ba ba yàlla xëy suba keneen nekk président ñun la kaay ñu xool li nga fi jot a def loo ci moom ak lu ci askan bi moom lu ci askan bi moom bàyyi ko fi déedéet am na yenn pays africain yoo xam ne duñ ko def et pourtant c'était nécessaire wallaay ndeysaan waaw la sama mbokk rappeur yi waxoon rek waaw ndeysaan la sama mbokk rappeur yi waxoon rek waaw ku falu sooy dem tibb yóbbaale waaw ku falu sooy dem tibb yóbbaale looloo am ci sunu réewu Afrique yi ku falu rek booy dem tibb yóbbaale ndeysaan askan bi moom ndeysaan toog di xoole rek ndeysaan askan bi toog di xoole rek waaw pour wax la pour wax la donc am na yoo xam ne yu jar a bàyyi xel la gis nga justice justice kenn du ko fowee ci réew justice kenn du ko fowee ci réew loolu moo taaloon adduna bi guerre quatorze dix huit trente neuf quarante cinq yeneen guerre yépp bi ñu demee ba jël yoon teg ko fale indi la loi du plus fort mais ci la àdduna tukki parce que fayu yi ñooy ñooy ñëwi parce que booy def ni tey jii man maa yor doole ji ku néew doole ku nekk naa la bàcc bàccal mais ña nga doon bàcc bàccal bés bu ñu demee ba boole seen force waxuma la bàcc bàccal waaye dinañ la duma ba nga nekk nit moo moo tax nag donte nous parlons à la jeunesse africaine mais plus particulièrement à la jeunesse sénégalaise gis nga affaire bi newul ci violence affaire bi newul ci violence déedéet violence baaxul violence verbale sax nañ ko wottu parce que xam nga lu tax violence verbale li ci ëpp metti metti xol moo koy indi te comme xol xasan na nag te wokkeesu ko ñu ne làmmiñ a fa sës waaye làmmiñ day yokk xasan moo tax en tant que jeune ñun li ñuy conseiller bii dañ koy jagleel uniquement la jeunesse sénégalaise parce que sànq ba léegi la ñu doon wax dañu doon wax d'une manière générale ci àdduna beeg ci biir Afrique mais bii nag Sénégal lañ ko jagleel la jeunesse sénégalaise même violence verbale bi sax nañ ko wattu violence verbale bi sax nañ ko wattu violence plume bi sax nañ ko wattu moo tax nañu wattu sax di bind nañuy wattu maanaam di di di bind loo xam ni ku ko liir taf sa loxo sa gémmiñ wala di wax loo xam ni ku ko dégg taf sa loxo sa gémmiñ nañ ko wottu xam nga xam nga affaire bi fan la mooy xam ki nga doon te xam li nga bëgg li nga bëgg pour ëllëg muy objectif bi nga xam fooy jaar comme guerre bi comme comme comme guerre bi c'est la bataille des idées waxuñu une discussion mais une discussion parce que nag il faut dire la vérité réew mi ñi fiy waxtaan barewul ñi fiy weerantee ëpp pouvoir comme opposition ñi fiy weerante ñoo ëpp te weerante baaxul parce que koo weer mu weer la boo jàppee ni xale la itam amaan na baayam xamal ko lum la xamalul kon nag nañu waxtaan ci ay cadre programme nañu waxtaan ci cadre programme ñu xool lii doxal réew mi ñu tënk programme teg débat bi nekk sur des sur des programmes waxuma waxuma comme ni ko ñenn ñiy defee waaw def nañ fi lii def nañ fi lii mais loolu ku fi nekk te defoo dara moo tax li nga jot a def jarul tiitaroo yi ci des a tax ñuy wax kooku damay dañuy wax ci ñi nekk ci biir pouvoir bi xippil xool liñ fi def mais li nit ñi di xaar ëpp na liñ fi def li nit ñi di xaar ëpp na liñ fi def kon liñ fi def jarul tiitaru parce que amatoo temps booy perdre comme li nit ñi di xaar moo ëpp li ngay wone kay jaratul wone pour wax la loolu pouvoir bee ko moom mais bu delloo ci côté opposition bi aussi gis nga nit da ngay am grandeur lu nit def te mu baax nga mentionné ko lu nit def te mu baax mentionné ko lu nit def te mu baax nag laa wax mentionné ko parce que loolu it aayul li ci des nag mu nekk